si voy a hacer 110 kilómetros tengo que, que, que terminarlos completos. El Camino de Santiago tiene eso, que te enseña que, los últimos tres son los más difíciles, pero son los más importantes. Tú vas a llegar tan lejos como, como tú puedas, al final depende de ti.